e máis pagos que lle meteron a toda a ciudadanía independentemente dos seus ingresos. Polo tanto, veñen aquí a facer propaganda outra vez a conta dos empregados públicos. Son sempre, foron os máis castigados, por decreto lei se lle quitaron os seus dereitos e ademais agora os siguen utilizando como propaganda electoral. A, eh, Din vostedes que é unha proposta avaliada pola maioría sindical, aceptada pola maioría sindical, E que lle vai a decir a maioría sindical? Cumplan a sentenza, claro que querían que lle dixeran os sindicatos, non cumplan a sentenza. Evidentemente, o que pasa é que había un sindicato que decía non, nos deben moito máis. E xa que se lle encha a boca falando do ben que vai economicamente, do listos que son e o ben que o fan, eh? e de todo o superávit que teñen paguen os empregados públicos. Eso que lle di un sindicato. E os outros lle di cumplan a lei, claro, pois cumplanla. Evidente, evidentemente que teñen que cumplir. Fala vostede de que loitaron contra a desigualdade económica e con grandes acordos con ONGs. E que eso como entenden vostede a igualdade social. A igualdade social non é depender da caridade, non é que os pobres teñan axudas. ¿Mm? hai, o, hai que facer é repartir o, os ingresos e os gastos. O que hai que facer é cambiar a fiscalidade de forma que quen máis gane máis pague para que todos teñamos os mesmos dereitos, para que nadie teña que ter un carné de pobre para poder ter dereito. É unha vergonza que en pleno século XXI haxa galegos e galegas que teñan que ir co carné de pobre para poder pagar a calefacción, co carné de pobre para poder comer, co carné de pobre para todo. E vostedes sintense orgullosos de manter a sociedade do carné de pobre. Que maravilla, señores, que gran maravilla. Subvencións, mentras tanto, para os grandes medios de comunicación que lle fixeron a campaña electoral. A ver, ou somos tontos. Ou somos tontos? A que viu as subvencións de primeiro de ano a máis das que xa tiñan? para que lle fagan a campaña. Vostedes manexan moi ben, dende logo, as grandes empresas e os grandes medios. Di vostede, señor Tellado, creo que foi vostede que canto peor mellor para a oposición. Pois mire que ben o fai o Partido Popular. Empobreceu a clase media a niveis que xa non se recordaban. Aumentou a brecha social dunha maneira increíble. Cada vez os pobres son máis pobres, os ricos son máis ricos, cada vez hai máis pobres, cada vez hai menos ricos, pero os ricos teñen máis. dicir, unha brecha salarial inmensa. Aumentou a brecha salarial de xénero, aumentou a pobreza infantil, O PP entende, polo tanto, eso, a caridade. Vostedes non fan política, fan caridade. E, ademais, alardeaba o señor Tellado, decir que non xa truxemos aquí que a paga este do 2012 aí vamos a pagar e terminaríamos de pagala no 2018. É alucinante. Te deben unha paga extra, Remate, por favor. a poñen en seis anos a pagar a cuentagotas E o señor Tellado ven aquí a facer un alarde de que pagaban unha débeda que teñen unha ilegalidade absoluta en gotas hasta 2018. E xa para rematar, para rematar, o máis indecente que teñen feito vostedes é que a estas alturas, eh, de democracia a estas alturas de século teñen traballadores e traballadoras sin convenio de aplicación aplicándolles o Estatuto dos Traballadores en vez de aplicarlles como levan anos xa obrigados ao quinto Gracias, convenio do persoal laboral. Pronúnciese, por favor, sobre as emendas dos outros grupos, sobre as emendas dos outros grupos. Apoiarei as emendas dos outros